E aí pessoal, beleza? Seguinte, todo mundo que usa computador desktop e tem uma ventoinha no seu gabinete ou em qualquer lugar, uma hora vai acontecer o seguinte, sua ventoinha vai ficar tão cheia de pó que ela vai, ela não vai conseguir girar bem. Ela vai começar a fazer ruído. Vou, vou mostrar para vocês como que você vai é, limpar isso aqui e lubrificar também para que ela volte a ficar no seu estado de novo. Então, acompanhem. Vocês vão precisar os materiais que vocês vão precisar para poder <clears throat> fazer isso. Um pouquinho de algodão, álcool isopropílico. Pode ser álcool comum também, mas eu gosto de álcool isopropílico para mexer com, com um componente eletrônico. Paninho e chavinha de fenda. Então tá, vamos começar pela parte de trás aqui, vamos tirar esse selo aqui. Esse selo que protege, que esconde. Aqui está o, o eixo dessa ventoinha. E aqui dentro também tem um tipo uma presilhinha para essa ventoinha não sair. E a gente tem aqui uma tampinha aqui para não entrar poeira por trás. Vamos tirar isso aqui e vamos guardar. Não vamos jogar fora. Deixa eu deixar aqui de lado. Aqui dentro, não sei se dá pra ver aí, tem um... Uma roelinha branca aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar ela. Mas não tem como tirar sem quebrar, então... Infelizmente eu vou ter que quebrá-la. Facinho de tirar, só cutucar com a chave de fenda. Aí sai coisa assim. Aqui. Aqui, ó. É isso aqui. Pode deixar de lado. Se quiser colocar de volta, pode colocar. Mas eu, eu não costumo colocar, até porque ela não vai sair com funcionamento. Muito difícil. É, vamos desmontar ela. Pronto, tiramos a ventoinha. Agora vamos, vamos limpar essa ventoinha. Vamos tirar esse excesso de pó. Vamos usar o paninho mesmo. Passar álcool nele. E vamos limpar. pegar um pouquinho de algodão e vamos limpar também essa parte do meio aqui. Vamos tirar todo o lubrificante que sobrou aqui. A gente vai lubrificar de novo. bases estão limpinhas. Agora a gente vai limpar a carcaça. Essa parte aqui. E na parte do meio ainda ficou um pouco de pó. Eu vou puxar com a <clears throat> o pincel. essa parte do meio aqui, pegar é um pouco de algodão, descer com álcool. tá? Prontinho, a gente está com a carcaça e a ventoinha limpa. Agora, o segredo para manter isso aqui funcionando é a lubrificação. A gente vai precisar de um bom lubrificante. Normalmente as pessoas usam WD, só que WD é muito fino e seca. Então isso aqui não vai ficar muito tempo funcionando bacana, ele vai começar a gerar ruído. Uh, você pode usar também aquele óleo de máquina de, de costura, acho que é óleo Singer que chama. Só que ele é muito fino também, ele vai acabar melecando tudo. Então o segredo graxa pra Ela adere bem e não resseca. Então vamos lá, vamos lubrificar a, esse eixo aqui. Vamos, então, a gente coloca... Vamos melecar o eixo. É bem branca mesmo, um negócio meio é esquisito, mas é assim mesmo. Vamos melecar todo o eixo. deixar aqui. Agora é só vamos lubrificar a parte, o miolo da, dessa carcaça aqui. Vamos lubrificar essa parte aqui. Opa! Vou colocar o pano aqui para não sujar a mesa, né? parte de trás também. Pronto, pronto e pronto. Agora, só montar. Dá uma girada aqui. E vamos colocar todas as aquelas proteções que tinha aqui atrás. Vamos colocar o selinho com aquele selinho com, aquele, com aquela borracha aqui para vedar e tá pronto. A ventoinha tá perfeita. Para voltar a funcionar no seu gabinete. Como nova. Então é isso pessoal, se vocês acharam esse vídeo útil, compartilhe e deixe um comentário aí embaixo. Falou e até mais! Hum, ótimo. Silencioso. É. Quantos RPM tá girando? mais de 1150, uma ótima.